Bonjour, dans cette vidéo on va voir une relance très courante lorsqu'on fait la pompe en jazz manouche. C'est ce petit qu'on va voir comment bien faire dans cette vidéo. On va voir comment le faire bien doser et comment le faire au bon moment. Ce qui est quelque chose qui n'est pas souvent fait par les guitaristes apprentis, on pourrait dire. Souvent c'est fait euh, de façon un petit peu exagérée. Alors, on va simplement déjà regarder la technique, comment faire cette petite variation. Pour faire cette variation, donc on va le faire, là j'ai juste fait un La mineur 6 et un Mi 7, je l'ai fait sur le Mi 7, on va simplement garder le balancement euh, classique qu'on a lorsqu'on fait la pompe. Ce balancement de la main qui est basé sur les croches, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, bas. Euh, plutôt que de faire bas, bas, haut, comme on fait classiquement lorsqu'on fait la pompe, ou alors tous les coups vers le bas, bas, bas, sans les retours vers le haut. On va finir la mesure par bas, haut, bas, en arrêtant le son juste après. Donc ça va faire 1, 2, et 3 et 4. Il y a une petite subtilité, c'est qu'on va accentuer le « et » du 3. 1, 2 et 3 et 4. Donc la fin, la petite relance, c'est juste le 3 et 4 qui s'arrête net. Je relâche la pression à la main gauche. Là, je le fais exagérer. Et c'est souvent comme ça que c'est joué, et c'est pas forcément la meilleure chose. Moi, je préfère le faire un peu plus subtil, donc un accent qui est un peu moins marqué, et une pompe qui est un peu plus régulière. L'inconvénient, c'est que si on marque trop cette, euh, euh, relance, on pourrait dire, cette variation de la pompe, ça fait vraiment tout tada Et ça fait une pause dans l'accompagnement, et après ça repart. Moi, c'est plus comme ça que je préfère le faire. donc je le fais moins marqué et je fais même le et du 4 vers le haut. Donc ça fait 3 et 4 et en étouffé. Ça c'était pour la technique. Il y a plein de petites subtilités dans la réalisation de cette relance, donc passez du temps à essayer de bien le faire sonner et de bien l'incorporer dans votre pompe. Il ne faut pas que ça sonne comme je fais la pompe et « et regardez, j'ai bossé un truc, ah, et là tout le monde doit m'entendre ». Non, vous accompagnez, faites-le pas trop fort, discret, il faut juste que le soliste, quand il fait son improvisation, il soit content d'avoir cette petite relance qui est discrète. Quand le faire En début de mesure, en fin de mesure Alors a priori, si on va le faire, en tout cas au début, ce qu'on a tendance à faire, c'est de le faire à chaque fin de cycle. Toutes les deux mesures, toutes les quatre mesures. Le problème, c'est là où on a envie de, faire cette relance, où on a le plus envie de la faire cette relance. Le problème c'est que si on la fait systématiquement pour relancer les morceaux à ce moment-là, ça sonne trop évident et ça sonne, trop répétitif. Il y a un morceau de Django, il y en a peut-être d'autres, mais il y en a un où on entend bien cette pompe qui est, cette relance qui est systématique et du coup qui est pesante, c'est dans le morceau How High the Moon, et c'est dans une version, euh, la date précise de l'enregistrement, je vous la je vous la mettrai dans la vidéo, et il y aura un lien vers le, morceau en question, c'est avec Stéphane Grappelli au violon, et là où, où c'est un peu pesant, entre guillemets, c'est sur le thème, alors c'est pas tout de suite, c'est au bout de 8 mesures, je crois que l'accompagnateur, vraiment, il fait... Euh, fait à chaque fois. Et ça, si vous faites... Enfin, faut pas faire ça. Ça, c'est trop pesant. On en fait une ou deux de relance. Ah, c'est cool. Et puis au bout d'un moment, c'est tellement systématique et tellement régulier que ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est faut quand même savoir le faire. C'est, euh, par exemple, à la fin d'une grille. C'est a priori là où on va faire cette relance. Donc si je prends la, la, grille de minor swing par exemple, non je vais prendre plutôt euh, blues mineur en sol. Donc à la fin de la grille ça fait ça. C'est à ce moment-là, là, c'était pas trop mal dosé, c'est à ce moment-là de la grille qu'on le fait. Donc on commence sur le troisième temps de la dernière mesure de la grille. 3 et 4, et on repart. Maintenant, il y a d'autres moments où on peut faire cette relance et où ça sonne mieux, je trouve. Alors, on peut le faire au début d'une mesure, sur le 1, 1 et 2, 3, 4. Alors si je prends le blues mineur, euh, non, d'abord je vous dis un peu où on peut le, on peut le faire, et après euh, je le fais. Donc on peut faire au début d'une mesure, et on peut aussi le faire, donc pas forcément à la fin de la mesure, hein, pas sur le 3 mais sur le 1, on peut aussi le faire à un moment où ça surprend. Par exemple, si je le fais à la fin de, la huitième mesure, ça ne va pas surprendre. Toutes les 4 ou toutes les 8 mesures, s'il y a une relance, euh, et 8, bah, c'est un multiple de 4, hein. donc euh, si je le fais sur la huitième mesure, ça ne va pas trop surprendre. Alors que si je le fais sur la septième mesure ou la neuvième, ah, là on va se dire « Ah tiens, il y a, y a, une petite subtilité et, et ça peut être sympa, moi je trouve ça plus sympa. Donc il faut doser quand est-ce qu'on le fait entendre bien dans la carrure pour faire entendre le début de la grille ou le passage sur le B d'un morceau par exemple, et au contraire lorsque je le fais euh, à un endroit qui est un peu surprenant. Moi ce que j'aime bien le faire c'est au début de la grille. Donc par exemple sur le blues mineur... donc c'est un moment euh, surprenant, quoi. On s'y attend pas, et c'est pas le début de la grille. Du coup, ça fait une subtilité qui est sympa. On peut même le faire, ce petit break décalé d'un temps, sur les deuxièmes ou... Euh, non. Oui, sur les deuxième ou quatrième temps d'une mesure. Donc c'est un, break qui dure deux temps. Donc ça peut faire, si je commence sur le 2, ça fait 1, 2 et 3, 4. Après, il faut bien reprendre la pompe, hein, donc euh, en continuant sur un coup plutôt aigu. Pour conclure, je fais un accompagnement sur plusieurs grilles de minor swing en essayant de placer cette relance à différents moments. La grille que je vais faire, c'est la grille euh, épurée qui contient juste deux mesures de mi-7 à la fin, sachant que dans l'original c'est pas ça, il y a un moment il y a un si bémol majeur, mais là je fais, une grille simplifiée. Hein. Donc deux mesures de mi-7 à la fin, et la mineure et la relance sur fa7, mi-7. 1, 2, 1, 2, 3, 4... j'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre un nouvel effet à l'accompagnement, une nouvelle relance. Euh, passez du temps à regarder le relevé qui est disponible gratuitement, le relevé de l'accompagnement que je viens de faire, qui contient évidemment ce fameux break dont on a parlé, cette fameuse relance, cette fameuse relance mais aussi des enchaînements d'accords et des enchaînements de, voix d'accords, comme ce Ré mineur 6. La mineur 6, donc c'est un renversement de La mineur 6. C'est des choses que j'aime bien faire et qui sonnent assez bien. Essayez de comprendre ce que je fais en fait, sachant que c'est tout relevé, disponible gratuitement. Et si vous voulez aller plus loin, il y a des vidéos euh, disponibles sur mon site Guitare Improvisation. Je pense notamment à deux courts vidéos qui durent chacun une heure et demie à peu près sur la pompe. Il y en a un euh, niveau intermédiaire débutant et un niveau avancé.